Chineke ịbịakwara emebeghị m imebe n'ihe a share the video share the video ka anyị continue gonu share the video <sighs> I'm not getting myself Peter Mwachineka, I see you. I can't see comment. I'm just seeing it now. God, look at my network on a hang hang. I'm not strong, oh. biko no. I'm not going to shout. See what I go. Biko share the video. Ka nkwe ihe njem maka ewe ebe na go. thank you for joining me williams afọ nge biko any page ebe ị na-awọchi ma asị nge nnọọ rinne ịghọtago good morning good afternoon good evening everybody depending on where you are joining me asị m na ọ ga-adịla unu niile na mma unu ncha ga-adị ka echi maka na ihi na echi ada agwụ agwụ um, please um, ị anyị ga-afụ n'ihu m adụcha bright i am not strong ahụ m esicha m ike Oh, yesterday I want to apologize. Yesterday I I wanted to come out, but eh, ahụmagwa m eziokwu. So I decided to to leave it till this morning. Ka m pụtazie ekwuo ihe m chọrọ ikwu because a sị na ekwu ekwu mere ọnụ na anụkwa na n'anụ mee ntị. We must continue to speak. Um, ị na-anya today you find out that na Imo State imo steeti is bleeding ọbara na-agba n'imo steeti imo steeti na-agba ọbara so many people egwuregwu na imo steeti you know ịma na maazị Nnamdi na some of you unu feel that na na maazị Nnamdi Kanu is problem a na-enwe I came across one video the other day one riffraff na-ekwu sị eh, na maazị Nnamdi ka na Chineke agaghị forgive that na ọ ga-ata ụfụ na ọya bụ problem a na-eme aka nke ọzọ nke ọzọ a useless idiot maazị Nnamdi Kanu bụ nsogbu ya but Tinubu abụrọ nsogbu ya all these criminals in uh, uh, politics uh, problem onye bụ nsogbu ya bụ that person na-ekwu eziokwu that na-apụta speak the mind of everybody onye the problem maazị speaking for ndị Igbo only he is speaking for yoruba he is speaking for hausa this the igbo hausa and the yoruba mazi nnamdi kanu is speaking for them so don see mazi nnamdi kanu as a threat it is only an evil man ga-afụ mazi nnamdi kanu as a threat ihe a niile na-eme today mazi nnamdi kanu ekwughị ọfụ ekwuo ya this hopeless ụzọdịmgba na imo state that man behind the killings of ndị youth imo state. not only in imo steeti o oh, ọ nke ịma ka ikwuru nke anyị ka ịma nke na-egosiri ịmara that man behind that killing nnamdị ka na m ga-ekwuo ya today it is happening tata ọ na-eme o jekwa nke biafra a na-ekwu okwu ya some people pụta ha na-eme mmegheri ọ bụrụ na maazị nnamdị kanụ is a free person ọ dịgo ka ihe a niile na-eme ọga na-eme ha enego anya maazị nnamdị kanụ e, e, e, datina ha ji eji ha wee nwee ike gbatịa ọkpa wee na-eme awa na na-ebube agụ mgbe maazị nnamdị kanụ na ke ndebe ebube agụ a na-akọ akụkọ ebube agụ ọgwụ na-afụ gị so datin ihe m na-agwa ụlọ bụ datina e eh, this evil a na-eme na naijiria today there is nobody that can stop it na abụrụ that na edivide bụ obodo a ka onye ọbụla na ọ bụrụ na ekewa naijiria i don't think na onwekwa ihe otu a ka a ga-esi gbugide ọntị ị na-egbugide ị na-eme na ọ gbasala gị wonde ọbata na family gị because this killing a ga-egbugide make sure that na e destroy the family niile jụọ ọnụ m these people na-egbusisi ụmụnne ha kedu ndị ha bụ somebody si m yesterday na nwaada ugo na ihe a bụ ndị ndị fulani ndị igbo anyị mụrụ n'ala igbo na ndị fulani na-abataba anyị tụba ndị ndị nne ime ụmụ nwaanyị ime ha mụọ nwa mụọ fulani na ndị fulani na-abịazie ala igbo na-ayọ ayịyọ from dia ha nọrọ ebe ahụ na-amụ nwa andị nwa ọbụla amụrụ n'ala igbo na-asụ igbo nọ ndị fulani na-eme ihe a niile fulani na-eme nke na-egbu mmadụ ọ na-asụ igbo iche na ọnwa afọ igbo ya ha mana onye fulani mpịatụle datin ọbụla eziokwu bikos afọm the reason nwa afọ igbo ga-ejipụta na hopeless ụzọ dị mgba ihe ọ na-emetụta ọ na-akọmandị a na-egbusisi egbusichaa ọpụta ọsị na ya dị very happy yes na ya dị happy otu esi egbusisi ndị mmadụ ọbara ụmụ mmadụ abaghị anya hopeless ejirozi anya and again ọ na-eme ihe a niile o nwere otu ha na-ete eki na abuja with ndị fulani that they will not sabotage they will ihe ọbụla agwala gị na-eme asịgodo ugbuo nne gị gbuo nna gị gbuo for the fact na fulani gwara gị gbuo share am video share the video share am this video biko nu unu afụna ya ngwa gwazie m na ọ bụrụ datị na ndị anọnwa gbuchacha awa youth ọ bụrụ na ọwara ntị adatị na a ga-anụ agha na a ga-anụ ọgụ which na amdụ shop datị na a ga-eme ya eme datị na a ga-anụ ọgụ bifo a na biafra jụzie m ndị ga-abịa na ọnya bụ ọgụ and ndị ihe ha na-eme they can never kill an elderly person ha agaghị egbu nne ha agaghị egbu nna no yut that young boys nwere ike ibu egbe today gbaa egbe pụta na ọgba agha nụọ agha all those people ka ha na-egbuzisi tata isi na ndị a nke edoga ya na fulanis they are using all these eh, governors and eh, politicians in igbo land to terminate our brothers. ọ ihe m chọpụtara a na-eyuzu ụmụnne anyị wee na-egbu anyị unu afụ gị ọ bụrụ dat na ekwuru okwu a ndị gọvanọs jụ si no fulani you cannot be killing our brothers wee na ụmụnne ụnụ anọrọ na anyị ekwero that na ihe abụghị a ga-eme ka naijiria dị mma no we are not in support of that onye ọbụla nọọla onwe i don't think that na fulani ga continue na stretch hand ị anya today for that na everywhere ọbụla n'ala igbo ọ dị whole states na naijiria ndị apc na-achọ ka ha take over because of gịnị they are evil ha ncha niile the whole parties are evil but ndị nke bụ ivụ a n'isi ndị fulani na-amanye anwụnye ya bụ apc obodo ọbụla apc batara data obodo nọzi under rest in peace they will destroy data obodo ọ bụrụ na afụ gị so gịnị ka m na-achọ ịgwa ụnụ ihe m na-agwa ụnụ bụ ịmalụ ka ị na-adụ nke ọgba ede ịmalụ otu ị na-adị ede bikos ihe a apụgo na kacham kacham aghọgo na jide ugo eberune na mgbagbu onwezi onye du save gona those days ị ga-abụ ịga ana onye ọzọ ewe ị gaghị adụ save isi ka ị natazie na ana nna gị relax edu save gona those days mfata ana onye ọzọ ọkalụ du seva karịa na ana nna gị bikos tageti ha na-abụ ndị igbo ebele emeelu m onye igbo ọbụla na-afụta biafra restoration as a threat na ya gịnị ka eji wepụtara unu obi peter obi ọkwa ka e wee distrakt ihe a na-eme e distrakt ya ka onye ọbụla relax zie si ee na obi ga onweghị ihe ọbụla obi ga-eme na naijiria ka akwụsị igbu ndị igbo ka akwụsị igbu biafrans ọ bụrụ na ịma ya mali taa naijiria agago beyond repair there is nobody that will repair nigeria again except that na edivide obodo a the earlier you know this better for you anaghị agwa ya nọ ka azin ka ayọba gị biko gụchefuo ndị naijiria there is nothing like ịyọ biko die the thing a na-agwa gụ na is nothing but the truth nigeria can never work again ọ gago beyond onwe ihe bụ na tinye ihe emebie na emebie kpatakpata azin onwezi ihe a ga-eme ka ọ dụkwa mma ọzọ onwerozi so it's better that na edivide ya ka onye ọbụla na bivin impostor bugharị na onwe ya si na ike agwụghị he could not bring the change the the the nigeria o destroyed kpatakpata he could not restore it back so um, forget about anything mmadụ na-agwa gị forget about uh, akụkọ ọbụla akọrọ akọ believe n'ihe ị na-eme biafra or death. ị na-anya tata nigerian gọọmenti efelugo gọvanọs efelugo prezidenti efelugo everything na nigeria efelu one the only hope of people now hope of people now oke n'elu ike ekwere mmadụ ọ bata igbo na galavant ọ na-edobe ahụ not knowing that na he is evil ọ mgbe nke ejiri gbapụ ka eji efu ya na nwatakịrị ọ kpọrọ ka o harvest ọ ka o were wee wee dobekwa eh, eh, eh, his useless daughter alive jụọnụ m that lady ọ chọrọ ikip alive and that boy ọ chọrọ ije were kidney ya kedu n'ime two of them kedu onye kwesịrị ibi ndụ na kedu onye kwesịrị ịdị ndụ ọkpọrọ that boy ka o jee wepụ kidney ya tinye na nke nwa ya nwaanyị the doesn't care about me and you ihe ha ma bụ about their own children and their own selves. maazị nnamdị kanụ pụta ọgụ maazị nnamdị kanụ na-anụrụ diọkpara ka ọ na-anụrụ mụ na gị na abụ today ọgụ ọ na-anụrụ ade ade nwaanyị ka ọ na-anụrụ mụ na gị na abụ today kedu ụdị ịfụnanya dị ka nka. a then some people nwee share video some people nwee mind pụta na soshal midia na-eme nkọgheri ịpụta esi that na maazị nnamdị kanụ is a threat to you people that na maazị nnamdị kanụ na-akọs ihe na-emenu maazị nnamdị kanụ na-akọsa because of na ọ na-eliki their secrets bikos of that na ọ na-abịa agwa unu eziokwu na-agwa unu ihe ndị fulani do capable of doing ebeleghi emeelu ebeleghi ọkwa ifuru ụnụ nwada against biafra at later end unu ga-ebe ka egwu ada onwe there is no two ways about it o ọ bụrụ ntị dị mmadụ apụta gbara ọtọ na-eti mkpu si gị please i'm begging you i am naked now believe on biafra join your hands together let us restore biafra lai lai ọkwa ihe a na-emetụta ọgwa maazị Nnamdị Kano fụrụ ya mgbe ahụ na-ekwu ya ụnụ si na ọ na-atụ asị na ndị Biafrans anaghị egheka ndị IPOB dị alayasị today so many of you are testifying that na yes na maazị Nnamdị kano kwukwere ihe ekwu today na omebego onye ka ị na-agwa you are talking to yourself otu a ka ọ ga-adị ụnụ nchani a ga-elive most of you behind gee ntị ọ bụ dat na iso na asọpọtụ ka egbusisia ndị igbo ka stọpụ biafra ka ekwudowe okwu biafra ịma na ihe ga-adakwasa gị ọ ga-akarị gị biafra bụ the only last hope of the poor people ndị anụnwa ụwa na-atụ n'ọnụ ndị anụnwa onwe ka ọha ha ndị anụnwa ga-abụdati na ha na find ndị difficult to feed three times a day to eat rie nri three times a day those people maazị is their last hope. E bụ their alas hope ọ na-enye ha hope n'ebe hope na-adịrọ ọ hope ụzọ dị mgba ga-apụta na asịkọ don't worry it's going to be alright ebe ọ dị bizi na-egbu ụmụnne gị na-egbu ọkpara nne gị na last nne gị ọ na-egbusisi ha onye ọbụla ọfụ dat na onye ahụ dị capable na onye ahụ dị galant o steeti ya ha ọp gbuo naenu naenu nwanne hope ụzọ dị mgba nya dị behind all these kilins ndị hope kpọrọ ya mee ya onye isi ndị ebube agụ ka o wee nwee ike gwepịa ụmụnne people people ị na-akpọ your brothers ka a họpụtara standi ya ọbụrụ ọ bụrụ oke osisi kwụrụ akpọtazie fulani na-asụ igbo mix ha up ka e wee gwepịa ndị igbo niile imechaa ya anya so ọ bụgodo dat na obi gị ubu mkpume ifu nnọọ somebody dị innocent eburu ozie na aparedie na ndị ebube agụ gburu onye ahụ ikwechirikwa aka m fụrụ some people na-asọpọtụ hope ụzọ dị mgba ikwechiri obi daz obi sie gị ike ede hapi yes datina yes datina ndị ebube agụ na-alụ ezigbo ọrụ ha na-alụ ezigbo ọrụ baa igbu ụmụnne ha i pity you people ebela ụnụ ncha na-emelụ i don't know ama m ihe m ga-ekwu because ọ na-abụ ekwukata kwukata onye a na-agwa anụhụ agwazie nkịtị na-ene n'anya o nwere level mmadụ ga-ekwugide okwu ọ ezie na-ene n'anya ka ọ na-eme because o nweghị ihe ga-ekwu today ị ga-asị na enubeghị n'ọnụ maazị Nnamdị Kanu onweghị ihe a na ebute tata gịnị ka eji seti maazị nnamdị kano ọbikos na ọ sị dat na na ya chọzi wan naijiria na achọ biafra and ha mana ọ bụ na maazị nnamdị kano na outside today that na ọ ga-emebiri ha so many things na ọ ga-akụrụ ha ọrụ ọfụma ha wee planụọ with the help of our people anwụchikọ maazị nnamdị kano ka ịnwụchikọrọ maazị nnamdị kano ọkwa ịvụ ka na-ego on nke edogehu na ụka ya dat na maazị nnamdị kano is not the problem of nigeria E, ka ji ya eji ndị bandit ka na-anyụ na mmiri elu ha ka na-egbu pipụl ị bịa na biafra land hope dị mgba anko ha ka na-egbu pipụl everyday so maazị nnamdị kano is not a threat ọkanọkpa die ọnọzi ebe a na wee na-ekwu ihe ọ na-ekwu eji eji mana ihe na-ebe n'ụka na-eme gịnị ọ ka na-ebe shiara vidio onye agwara ọnụ isi dat nọọ na ị ga-eguzoro by igbu nwanne gị fine and good but mala ama that na agbacha ọsa a ga-agụ mile and ogbu mma na-esi na mma na so ọ ihe m chọrọ ịgwa ụnụ tata then um, isi afọ wee kwaba okpu let me go to why i am here there is a video i saw yesterday you know ịma na ka a na-adụ oke ka a na-adụ ogene ị na-anya today n'ihe a niile efu na-emenụ you will find out that na simon ekpenta ọ joinere e hand together with zoo gọọmenti wee na-egbusisikwa ụmụnne anyị you can imagine ebe simon pụta mepee ọnụ si na monday sit at home onye ọbụla afụrụ na shop ya si gbue si destroy ya shop ya si gbaa shop ya ọkụ si mebisia ngwa ahịa si onye kwuru ụdị okwu a ọ naghị egbu ụmụnne anyị ọkwụ na afụ gị na e vidio simon pụta simon nọ n'ime ipob na scam ndị ipob na scam biafrans na scam everybody kịta anụnwa ma mma anara ekwe ka ejiri mma gaa ya n'azụ ka ihe nji wee kwuo okwu a simon bịara mgbe ejide maazị nnamdị kanụ bịa na-eme that ma everything that he knows it all na ọma ihe niile maazị nnamdị kanụ wee si oke si gwa simon ya jee na redio biafra gaa na broadcast only broadcasting onwe mgbe o ji si anya take over the struggle ya ọsọ oje ebe ahụ kwuchie okwu ewepịa ọpụkwa agwa simon simon ekwerọ akpọta simon mee ya intaviu gwa ya ihe ọ ga-emegasị na ihe na ọ gaghị eme simon gbaa isi akwara na ya agaghị eme that na he can never release his page that na ọ ga-akọntinu na scam people ndị dos emeghị ala ọ dọkarazie kama ọ ga-efesie front ya mebe ihe ọ na-eme na soshal midia simon filo that na ọ ga-abata n'ime ipob bịa ghasa ihe a na-eme today simon nọ n'ime ọbata ọ n'ime pipu emele spel na ipob ka e si wee malite na ndị dos adịghị emete na ndị dos na ha adịghị compromise na legal teams si maazị na ha adịghị compromise na everybody na-atụ na ipob na ha niile adịghị compromise megide ihe niile megide ihe niile wee baa ya some mind of useless ones idiotic ones ha wee folobe simon simon wee malite bido mebe gịnị mebe fundraising create doe kretie redio voice of betrayal kretie m branch kretie idu because ọ simon na nelly create the idu forget ya that nọọsụ ọsọ nelly na-eme idu idu idu simon dị in support of that both of them plan oh ya before nelly ebu brought it out so simon bido na-eme ihe a niile na what goes around comes around then most of you will remember the the time simon pụta wee say that na na ha abago na autopilot that na na e na-evoke spirit of autopilot to possess everybody believe na autopilot o mebe ihe a niile mechaa wee pụtakwasị unu dat na ya abụrụ leader of autopilot na autopilot enweghị leader na onye ọbụla na na pilot na side ya onye ọbụla na-eme ihe sọ ya na side ya onye ka o luru yesterday wee pụta o nwee vidio mfu yesterday ama mmụọ yesterday ka o kwuru wee bịa bịa kpọpụta and that same simon ka ọ na-abụ onye ọbụla mere ihe ọjọọ na esn maazị chinasa nwerụpụta fish that person out kpọọ afọ onye ahụ si na onye abụrụzi among us simon na-apụta that against the name calling of eh, eh, eh, one of falling out esn maazị chinasa nwerụpụta kpọọ na redio biafra simon na ada against it simon na-asị that na maazị chinasa nworu na-etinye life of that eh, falling esn in danger na eh, na maazị chinasa nworu is evil maazị chinasa nworu is that the same simon ihe niile simon da against ndị dos that same thing ka simon pụtaziri today na-eme simon pụtara wee sị that na one guy a na-akpọ nke ndị mma kasị ọ dị nke mma ọ dị nke mma you guys remember when that guy was defending simon ekpenta he was uh, uh against uh, dos dubizi na defend simon ekpenta ka gịnị wee mee ka ha wee scam ịma ndị anụnwa dị a bunch of criminals ha na-alike ebe a na-ezu oshi ebe ọbụla ego na-apụta ebe ahụ ka ha na-eche ihe ha ji da against dos as na ego ndị ipob na ha da afụ ya anya but simon ekpenta bụ uh, as in with him they are scamming everybody. so disọ dị nke mma wee pụta bido na-egosi onwe na-egosi onwe ndị dos mee vidio ọ dị nke mma pụta bịa mee di vidio analize tụọ asị ọ ga-atụ kọọ ihe ọ ga-akọ n'ime agba ya nkịtị ọnya ka olulu luru two days ago simon wee bịa for him gịnị ka ọ dị nke mma mere ọ nọ n'ime ọtọ pilot wee create ya whatsapp group as in na his own struggle onwego his own onwego ndị onwego kabal onwego grupu ndị na-efole wee pụta mekie ya known dati na onye ọbụla chọrọ nọ n'ọtọ pilot that they should come and join his whatsapp group ewe ndị india nọ there ndị germany nọ ne ndị mali nọ ne ndị so many countries o create the whatsapp group so ọbịa mekie ya known na social media simon ekwenta wee fia wee mee gịnị iwe wee gbaa iwe gbara simon ekperima that same na o mere na ipob simon is not a member of ipob mana ọ dị nke mma bụ a member of pilot ha mana simon abụrụ member of ipob mana o ji ipob na scam pipo. simon creatiri ihe niile o create na-eme fundraising with ipob name a na-echi ewon megide gbaa ya nkịtị agbachite ya nkịtị bọta ọ dị nke mma na-abịago na simon si na onye ọbụla na-eme nke na onye ọbụla bụ lida na autopilot so i wonder why he is against ọdịnke mma for creating whatsapp group for creating his own struggle for as in for creating his own out of autopilot i wonder why simon is against ọdịnke mma ọkwụ na mma anaghị ekwe ka e were mma gaa ya n'azụ onye na ada adọba careful all the time a criminal when you come across criminal criminal na-adọba sharp all the time ọ na-adụ nkwadobe ọ na-adụ redi. simon si anyị dat na abụ leader of autopilot mana ọ pụtara wee bịa na commande people that they should stay away from ọdị nke mma na onye ọbụla na-efolo ọdị nke mma today mara amalụ datina na onye ahụ abụrụzi a member of autopilot biko my people ka m jụọ m ọnụ ihe a simon na ekpenta melu o gosiri na ọ bụ lida ka ọ na ọ bụrụ lida i need your answer by simon ịpụta e command ya pipo that they should stay away from ọdị nke mma nke o gosiri that no that means ọ lida ka ọ bụ na abi bikos ọ bụrụ na ọ bụ lida ọ ga-anọkwa na saịdị ya na skam ọ dị nke mma na ya na saịdị ya na skam izi not true <laughs> nke edogo onye ọbụla anya kwụ na ya onye ahụ pụtara na-akpọ innocent people ndị oshi he is the main criminal na na ihe ya na ndị gang ya na-eme nke ka isi azin asọpọtụ criminal gangs ị na-eme expect that nọọsụ ọsọ gị nwabụ onye ga na-ezu oshi na da gang ọ dị possible ihe dị oke mma dị obi mma one good turn deserves another ihe dị e eh, mmadụ bi mma if simon is scamming people do happy with it ọ dị nke mma chọkwara ka ọ pụtakwuo na scam people too ka ọ dịkwa happy with it because they don't have leader onye ọbụla na-elid na side ya you scam this person me and scam that person god no go vex abi so kedu ihe simon jizi wepụtazie na-agbagharị do against ọdịnke mma si na ọdịnke mma everybody should stay away from him that onye ọbụla nọ wit ọdịnke mma mara mmadụ si na onye ahụ abụrụ ee eh, ọtọpilot so simon onwe ihe m chọrọ ịjụgụ tata so ọ na-ewute gị so you are in pain nya ihe ọdịnkemma mma na-eme na-ewute gị at least ifugo ka ọ na-adị ọkwa inwetago the experience na. at least you have seen the way o si atọ ịpụta ji kpụrụ ndị dos n'ọnụ na blackmail ha nke egosigo that na blackmail as in you have been blackmailing dos you have been accusing them of what they know nothing about ifu gị tata ọ dị nke mma apụtago na play fast guy ịpụtazie na-agbagharị idu restless you don want it ọ ga-eme gị overthrow because you don't want anybody you don't want to be under anybody ihe iji agbaghala ihe abụọ kwa o nwere ike tomorrow na asat na ọ nke mma e take go over from you onye ọbụla folowezi ọ dị nke mma ọkwa ka iji agba kpụrụkpụrụ simon ihe ahụ imelụ mmadụ a ga-eme gị ọ ifuru odo iteki over from dos oshi ka ijos bụ na-ezu onweghị onye nwe onye egwu ịpụta na sị na tomorrow bụ sitatom ka anyị ledo n'anya fụ ebe ego na your ga-anọrọ na ịpụtago si na ndị dos na-ezu oshi na ha na-askamụ pipụl mana nwa bụ ọkwa ịfụ mkpụrụ ịkụrụ ịfụgo ka o si wee mịa ị na ha aghọrọ ya Ike ikooshichago ha ikooshi onye ọdị nke mma ọdị nke mma pụtazie na eple ihe itichiri ya n'isi ị na-agbagharị who are you isi people that they should stay away from ọdị nke mma ibe onye nke a gosiri dat na unu enwe enu lida na kedu ihe ijizi wee pụta buru ya n'isi simon achọrọ m ịjụwo ọ naanị gị nọ na data ọtọpilot ọsọsọ gị nọ n'ọtọpilot ọ bụrụ ọsọsọ gị na ụnụ ka nkụ nọ dị ya isi na ụnụ enwe lida ka ezi ihe pụta akpụ na nke mma n'ọnụ ifugo dat na eh, ịbụ an idiot ọkwa ifugo dat na odogo onye ọbụla anya dat na onye oshi ka ịbụ you are just a criminal because the guy create whatsapp group na-eme fundraising there na-asị people that they should donate ị na agbagharị ịdụ restless ị chọghị ka onye ọbụla scam mụọ but goma na scam everybody ịdụ busy na scam why not allow ọdị nke nwa ka ọ scam mụọ ebe isi dat na onye ọbụla dị free ịbụ leader na side nke as far as na onye ahụ bụ an pilot. my people ga-enọ ntị ka m gwa m ọnụ <laughs> ọkwefu in this life eh, ị na-eme ihe ọbụla ị na-eme ma egene kwụba aka gị ọtọ maka echi tumoro onwe ihe onwe ihe mmadụ na-apụta like this na-eme o cheta na ọmụta na nwa maọbụ o cheta dat na onwere nwa nwaanyị ọdụ azụ maọbụ na o cheta dat na onwere nwa nwoke ọgba nkịtị ihe niile kwelugo omume ị gaghị emechi ya you cannot finish it onwe ihe ọ ga-abịa ime today tomorrow backfire gị ụnọfụ ihe simon na-agabiga taata backfiring na-emie na ihe niile o mekwabalụ today na dis struggle n'isi ndị dos na backfire tata ever since simon ji wee disi as in blackmail dos ahụ afọ bee simon simon na-esi from one problem to another o si from one problem ọ banye na another one ihe a ka ọ na-eme for the past one year eji maazị amị kano simon na-eme onwe involve na problem upon problem nsogbu upon nsogbu unu mgbe ya na neli akwụnafe gbara war war of fake dibia war of the same boys simon mere arrange as dibia simon na-agba war na apichi a liar is always restless onwe mgbe onye oshi na onye asị na ekuru mmiri ṅụrụ tọgbu iko ọ ga-apụta everyday na-apịchisi evri kọna do ọ naghị ezu ike ọ ga-amụrụ anya na-achaghasị mara ebe esi erie mperi mara ebe esi egwu ewayo mara ebe onye a si ezu oshi ọ na-apịchi evriwia simon adịgo restless ever since o mere onwe engage na criminality since eji wee jide maazị nnamdị kano simon aṅụrụbeghị mmiri tọgbu iko and there is no peace for the wicked. ebe o anya si monde dos ka ọ ga-eji wee shine ọkwa ọfụgị o mewego n'isi e. at least ka o filuo pain ọfụgo na onye ọzọ makwa ihe ọma ọ na-agbagharị simon enotis godati na ọ dị nke mma is a harding criminal like him as like him too ọ na-agbagharị ka ọ stọpụ criminal ka ọ ka ọ bụrụ naanị ya ga na-anakọta ego na autopilot any house that is not built on a solid rock can never stand simon ọkwa ekwuru okwu master profit and the canon takano that na maazi nnamdị ka na-awụ ha for a very long time that they should stay away from ipob leadership that they should stay away from ipob leadership na okwu aga na nke gị na gị nwa bụdat na azin na yo on bụ na a ga-eji okwute wee nugbuo gị a ka na-ekwu okwu kano nta kano and master profit that na abala na ha mba ha to show that na tomorrow enwere ike pịa ha ihe forgive ha but gụnwa nke gị obodo na a ga-eji stone wee tụgide gị until the day ị ga-ekubi ị ga-atahazi a ga-egbu gị egbu no forgiveness for you idu busy na-aghọli ngwa ka m jụọ m unu kedu rit simon nwere ịpụta bịa sidat na on friday bụ sit at home kedu ndị ọdiọkpara nne na-esiti at home ka ọ bụ ada nna ya ka ọ bụ kedu ndị na-esiti dis at home ke ndị na-esi iti dis at home simon na-apụta bịa ọ na-ekwu okwu sit at home dat na ọ bụ lida n'onye nwa ka aha ele strọgụl a n'aka ka ọ na-edobe ahụ dat na ipob adigo t enwego ipob 1 and ipob 2 dazi ndị nwan na-ekwu nke a ndị tu a na-ekwu dị ọda nwan kedu onye bụ simon ịpụta kwuo okwu si tatuo unu afụgo etu na ọdị nke mma ga-eneli anya na-apụta si na eh, onwenezde isi tatuo simon agbagharịwa obere akwa bikos ọ dụchalụ jelos simon dụchasịalụ jelos jụọ ma ọfọrọ simon is a jelos idiot ọ na-afụgo dat na o nweghị ihe ha na-eme nwere isi oshi ka ha na-ezu they are criminals they are all, are only after money the struggle they are fighting for is money nothing more ego money money money money a na-ekwu okwu ego ọ dị nke mgbe e kreti na whatsapp group ihe ọ na-ekwu ebe ahụ bụ donation onweghị ihe ọzọ onweghị ihe ọ na-akọ n'ime da platform nọ donate donate ego money ka onye ọ mụtara ya n'aka simon ekpenta simon bido blackmail o dos because of ego ka o wee nwee ike gada pipụl ka a na-atụkọta ego ego eji egwusisi biafrans ego ha ji ego egbe na-ebu isi criminals ka a na-egwusisi ụmụnne ha onye mepee on monday jezu ahịa agbagbuo ya onye pụtakwuo okwu against simon agbagbuo ya gee ntị maazị nnamdị kano mgbe ọ na-ausaid onweghị ndị kọdinetọs na ipob na-anọkọta je kretie whatsapp grupu si pipụ donetibe ego maọbụ anọkọta etinye fundraising before any fundraising maazị nnamdị kanụ na-eme ya approve so kedu onye na-eme approve of the one Simon ekpenta na-eme nke o gosibegoro na Simon na-ezu oshi a na-ekwu ị na-ajọstifai ị na-achọ ihe ị ga-eji ajọstifai Simon ihe some of you na-eme m ịfụchata ha na nwa adachala ube na soshal midia pụta were foonu gị bido kọwa ọnụ imeghelibe mana ịma na ihe m na-ekwu bụ eziokwu mana ị don want to listen ị chọghị ị chọghị ige ege chọ azin ị chọ onwedị ihe onwedị ihe a na-ekwu ị chọrọ ịnụ simon ihe m chọrọ ịgwa gị bụ today ọ dịghị m ịkọ gị ọnụ mana ihe m chọrọ ịgwa gị bụ iko ahụ ijiri nso calling me don't call me don't don't that please onye akpọna m na my number please biko na onye akpọna m iko iji wee mara onye ọzọ ka a ga-eji amara gị onye ọbụla afụgo that na ịbụ a liar you are the leader of i hope you guys can see me and hear me right can go ahead onye ọbụla ekwetego dazi na ihe niile ị na-eme for the past one year eji maazị nnamdị ka na-eji n'oshi ka ị na-ezu you are just a criminal n'enye ihe niile i kwuru today ịmaghazi mgbe iji wee pụta dịka busu today before i end this broadcast today i want to tell you guys that na anybody following ọjị nke mma simon ị na-ekwu okwu na tnọgụ bụ leader ka ị na-ekwu okwu dat na ịbụ messenger i don't get you i don't understand ka the reason why iji wee pụta si people that they should stay away from ọdịke mma ọgụ bụ dia leader eche m na ise na ebụro leader ịmaazị mgbe iji wee tụ dị asị ịmaazị mgbe iji wee si asị nke ahụ si that na you are not leader of autopilot that na onye ọbụla bụ leader Simon you are not leader why iji wee pụtazie si that na na neliakwụna ofu egwu and code that they betrayed you yesterday ka ihe iji wee kwuye who are you ka m na-ajụ gị Ịbụ a floor member of eh, eh, autopilot ka ị bụ i don't get you kedu ebe ịkwụ akwụ kedu ebe ịkwụ who are you kedu ebe ịkwụ onye egheneghe ọtụ asị amaghị mgbe o jiri sị ikwuo etata echi bịa kwuo bi kedu the reason why iji wee pụta si people that they should stay away from ọdị nke mma ọgụ bụ their leader ọ ihe m chọrọ ọ ihe nwada chọrọ ugo chọrọ ịghọta today ị leader of autopilot ịbụ lida ịfụgo dazi ịfụgo mkpụrụ ịkụrụ na oshi ka unu na-ezu you guys are criminals ị na-ezu oshi ọ dị nke mma kreti sọsọ whatsapp group ọ dị nke mma ekretibekwa doe kreti o kretibe e voice of betrayal o kretibe m branch o mebeghị omebeghị ihe fake esm fundraising ị na-ebe akwa that's ibebego akwa already you are crying already just common whatsapp group kọmọn whatsapp grupu ka ọ dị nke mma kreti ị na-ebe ka ihe ị na ebe akwa fọ why are you crying ịdụ restless chọghọ onweghị ihe ndị bọdị na-ekwe ịchọziri ịnụ again ma ọ dị nke mma na azin na his a criminal that means ọ na-amanye ha aka n'anya the same way isi wee pụta na-amanye ndị dos aka n'anya ọkwa ifu gị ogbu nwa anaghị ekwe ka e were mma gaa ya n'azụ why are you crying simon kedu ihe ị na-ebele akwa ego a ọ dị nke mma na scam people is it your money ị na-atụ ego na ị na-enye nke mma ego kedu ihe iji wee do restless ifugo that you were a jealous idiot but ị na-alike ka ị na-eme mmadụ ihe iwe mana eme ego ịgbaghalịba ịma dati na ịma mmadụ njakịrị ọ na-atọ gị ụtọ mana amaghị owutebe gị amazina mmadụ njakịrị stọpụ ịma njakịrị ịfụ ịmakpụta na ipob ikweghị teki votu igbuhu memba ị naghị eje mitin ị naghị atụ duuz mana ego ndị ipob na-amasị gị ị na-amanye ọnụ na finance of ipob ịbụ an ipob memba ịbụ lida den ị na-edobe aha datị na ọ gaghị na-enwe ndị lidaship iwe ị na-eme datị na onye ọbụla dufri na nweghị onye nwe ipob simon ọ bụrọ gị ụmụ ọtọ pilot isi na ọtọ pilot dị free na onye ọbụla ga na pilot na side ya kedụzi ihe ọdị nke mma ji a pilot ị na-agbagharị nye nye oke ịfụnadat na ọdịrọ mma you have seen that is not right abi it is not right for dị nke mma to create his own group and be nurturing it if go that na ọ wrong for your own person is wrong right ị na-agwa pipo ka m jụzie egwu ndị ahụ ị na-asị that they should stay away from ọdị nke mma ị na-enye ha nri dị gị ka ha bụ ka e right ị nwere who are you to command them onye ka ebe ịgwa e grown up people ihe ha ga-eme someone the same way you are scamming biafras that's the same way ọ dị nke mma is also scamming biafras so na nwayọ stop crying ọ dị nke mma emebe half of ihe imelu ị na-agbagharị ọ dị nke mma have not done anything more than you. o mebeghị ihe imelụ na ipob ọ bụrụ atụmọdụ nke m wee mego ihe imelụ biafrans ahụ ị na-ekwu ya ọdị isi ka okwu nke abụ bụ na ọdị nke mma is still learning ọ ka na-amụ amụ from you ọ mụtachabeghị iwe na-ebe ụdị akwa nwata ụfọdụ nke mma mụtacha ka ka ọ ga-adị <laughs> and again ọzọ dịka ibe i hope ọ dị nke mma listen and listen very good because ama na ị na-ekiri m onwe nwere mgbe m fụrụ ịbata na vidiyo gee ntị gekwa ntị ka m gwa gị i hope that na ihe aga na simon ekpenta na-ezuzu i hope that you are not planning to come back to ipob because ọ na-abụ azin achụsịchaa ụnụ unu echighata azụ unu zuzube zuzuchaa ịnakpute unu mmegheriwe garavantichaa sọtọwa ọnụ sọtọcha you now come back i hope that you are not planning to come back to ipob because ịnwa ya nwa amadi ohe tigbuo gị i hope you are not planning to do that ama na ide eme ịmara ebe ị nọ nọsi ike die na simon pụta kọl ọgwụ out na-edenja your name na-etinye your name in danger the same way o si wee sị dat na eh, maazi chinasa nwaolu na-etinye afa ndị mmadụ na na danger the same way he came out pụta pronounce your name to the whole world ụwa niile nụ afa gị n'ọnụ simon that means a ga-ebido na-achụba gị ka e kwuo nigerian you will now come after you to kill you becos simon emego your name expose ọkpọgo your name na air e. yes so don think that n'otu ozi wee mee your name expose that na eh, eh, that na ya ga-enyezi the right ichighata azụ na ipob bia say my people forgive me i was thinking simon is the right person chukwu kpọọ ọkụ nọ n'ebe ị nọ don come back. ipob a anaghị abụghị ebe ọ ga-abụ onye wechala ochighata lailai i hope you are not planning to do that because ama nnọọ your next step ịmara na same way isi defend simon defend bie na defend o because throughout yesterday ị na-ezogharị ị na-ezogharị ịfụ eziokwu you know the truth but ihe ji unu n'aka simon bụ scamming criminality izu oshi fundraising the same way simon si erezi ego ọ na-atọ ya that same way all of you each and every one of you chọrọ ị na-erezi ego like that unu afugo biafra restoration as a business as an opportunity to scam people oyi unu fụrụ unu achọghị ị na scam simon scam ọgbago ọ dị nke mma scam ọgbada nne ya kwụna ofe ana na scam na idu ya unu niile ekere ọlụ eke unu ekego ọlụ eke onye anọ ya na pati onye anọ ya na pati a na-eme ọ bụrụ ihe a ka unu ga-emegherigide wee nweta biafra naelu samon si na ya e na-enweta biafra ọ hapụ gị nta ọ dị nke mmụọ skamgo 50 people 10,000 US dollars ọ gwago na WhatsApp group ha nye kedu ihe o ji bụ nọọsụ money money money money money sọsọ ego ego ego ego ọ ihe unu na-ekwu okwu unu anaghị ekwu otu a ga-esi e release maazị Nnamdi Kanu n'o money fundraising whatsapp group eh, m branch doe voice of betrayal fundraising money money donate to ego do this one fake esm fundraising fake aji aji nke nwa fundraising fake nke nwa fundraising ihe akwa unu na-emegheri esine from inter eh, eh, as in inta ji chanel 1 inta amụ chanel 2 inta nke nwa chanel 3 ụna graduate go from that one kịta abụzi fundraising whatsapp group e, e, e, signal group hey chineke meelu na ebele even ọdịnke mma nọkwu na mma nọkwu na signal ọ nọpụ na signal ọ nọpụ na kedu ya afa nke as in the other platform ọ nọkwu na ọ eh? dị telegram ọ dị nke mma kreti kwuru grupu na telegram ọ bụrụ na wasapụ ga-awọkụ telegram ga-awọkụ ọ bụrụ na telegram awọkụ e, e, e, ihe anụnwa signal ga-awọkụ ihe lemee n'ụlọ ọ na-afụ gị ọnsị simon nyụrụ ọnya na-esi today mkpụrụ simon kwere ọ dị nke mma n'ime today ya na-epu datụ mkpụrụ ahụ na-epu simon na-agbaghalị kedu ihe simon na-agbaghalịlị the same way simon si wee destroy ya dos na destroy their name si that na na destroy uh, dos uh, uh, that same way ka ọdị nke mma ga-esi wee destroy kwa simon simon onwe ebe igwe ọ kwesị idestroy go dos i have destroyed somebody pụtazi destroy gị na-agbaghalị ị kara ịkwụrụ chelu na ka edestroy gị ka ịfụ ka ọ na-adị ọkwa eze na idestroy awa dos ewu ewu ewu confam anụ adazi anụmanụ ka ewu ịmaghị ihe ọ bụrụ na ịnwa ihe ị kwesịrị ịnọrọ nọrọ nda dos na-ege ntị ọ bụgoro dat na chọghị ịnọ nda dos na na ha ada emeta ya na ịchọghị ị nọrọ na your lane mebe ihe ị na-eme you are not a member of ipob ị bụ a principal officer na ipob for that reason you have no say ị nwere ọnụ you don't have any right ịpụta na-akụ inyo na-asị na onye adụbad onye amelụ nke onye amelụ you don't have that right n'elu gị ịpụta idestroy ya afa dos blackmail ọha oh, onye ọzọ apụtago na na-eme dati na ị na-eme chọzie ka ọ malitekwazie emebe ihe ị na-eme ka o folo fut step ị na-agbaghara ikwero ịgbapụta ozigbo ozigbo nyebe ọda how many times ka dos pụtara nye order that that nobody should follow you onwe onye nwere your time simon why can't you learn how to ignore why can't you learn how to move on why can't you learn how to be yourself every little thing kwuo okwu any small thing kwuo but dos pụta na ame broadcast isi n'ọgụ ka a na-agba the attacking to you but today ịpụta na dị nke mma ịpụta na na bold ha ka akpọgolu n'afa gị na redio biafra simon ekpenta onwe onye na-akpọ afa gị na redio biafra ọkwa ịfụnada na ihe ndị dos ji wee karị gị n'ọdụ ka e mmadụ iji ọkpa jewe n'igwe mmadụ ịnọkọta were ọkpa trek bejewe n'igwe ha karịrị gị front and back ịpụta isi ịbụ disciple maazị eh, any small attack on you ịmapụta i yesterday I was I was betrayed yesterday. You see, you see my people, let me tell you. Akwa efu a gossiper. Onye ọbụla na-gossip front and back can never offer anything. Kama ọ ga-emove on mee ihe ọ na-eme. Ọ gwaragodo na about the the the the attack emerie. Ọ na about the insult emerie. Time a na-aga. Time a ga-eji m ihe dị mkpa na-aga. ya ka m ji gwa unu that na simon he can never offer anything he is just a gossip simon is a gossiper o nweghị ihe kama simon enwere anything to give you nọmba 1 ọdụ pọl nọmba 2 maghị ihe a na-akọ nọmba 3 onweghị content nọmba 4 onweghị spirit of forgiving a short man short engine somebody that doesn't have as in eche mma ndị a na-epe e, mpe na asị na ha na-ama ihe nke simon ọ pụrụ iche simon nke gị ọ dị iche nke gị ọ pụrụ iche eche na asị na every short people na ha na-adị intelligent nke gị ọ pụrụ iche ọkwa ịdụ short kedu ihe melụ gị your own ọ pụrụ iche tfiagọ ụmụnne m geenụ ntị ka m gwa m <laughs> ụnụ ụnụ afụ na ya na ọbaghị uru gasị na m na-eti mkpu na-aga na-agba okirikiri o gosi na ụmụ ihe ọtọpilot reprezentịrị they represent scamming criminality fraud apụta na scam iweta nke a pay peter scam peter pay paul ọ ihe ọtọpilot reprezentịrị there is no two ways about it ọkwa ifu gị dia memba na na-ecreate every platform ebe ị pụtalụ ọtọpilot whatsapp group ọtọpilot nke nwa ọtọbụ gịnị ka eji eme ka eme donation ka a na scam facebook akastigo ha nakpuru na whatsapp ka eje na ma ebe a samon enyogidogo wee nyopụtie ndị agwụ ndị oshi wepụ onwe gị n'aka ọtọpilot ọ bụrụ na ị nọ die niile efolo ha maọbụ na look let me tell you people ọ bụrụkwa ọsọ dị nke mma bụ onye na-eme ihe akịta nwa simon pụtara bịa menshon simon na askam ọ dị nke mma na askam and so many people anyị amarọ ha nọ indo inbox na askam and many more will still join them many people will still come out many they will still come out to scam ha ka ga-apụtasị eletọs eh, so many people ka ga-emie simon ọbụrụ naanị gị bụfastif ọbụrụ sọsọ gị ụmụ ezuoshi there are so many criminals out there so many criminals in your midst ha ka nkụ so ị na-ezu ha ma ga-join kwa na-ezu nke ha so ha bụ dat na ifu onye na-ezu na iwepụ ibupụ ilu ka onye ahụ zukwa maka ị na-ezu ee eh, ifu onye na-ezu bupụ ilu ụdị same isi ezu ka ha sikwa ezu ihe as in ọ ka isi wee coach ha ọ the same way you coach them onya ka ha na practice today so allow them to practice it ihe du peter mmadụ paul mma allow them ọ ihe unu represent criminality scam people donation fake uh, esm fundraising ọ ihe unu na-eme ọ dị nke mma na ọ bụkwa kọmanda eh, ndị esn mana ọ nọ na whatsapp group kpụrụ esn n'ọnụ we are raising fund for our people on ground our esn na-ajụzi which of the esn kedu the esn Ọ dị esn na ka ha ji wee jide awa pipụl n'ọrụ ekwute ha n'okwu esn onye a cheta dat na mmanya nọ na vileji o were ego nye ha nke cheta na mpeka nọ na vileji o were ego nye ha esn n'elu esn na ala ọ dị nke mma ị bụghị kọmanda of esm maazị nnamdị kanụ mere establish simon ekpenta ị bụrụ kọmanda e, of e kedụzi dị esn ị na-enye ego awamen esn onwebeghị ụbọchị akpọrọ ha si na simon nyere ha ego onwebeghị ụbọchị anụrụ datị na ọtọ pilot wetara ego nye awa awa real esn on grand mana everyday ndị esn n'ọnụ were ya na scam people nke egosigo ihu ụnụ bụ forget about ịkọ ọnụ all of you mara na simon na-ezu ochi gịnị ka o ji egwu ụnụ tụkọtalụ the first time wee nye gịnị ka o ji eme na eji create voice of betrayal e, o ji ewe create voice of betrayal kwere ike and the funniest part bụ that na ọ na-ekwu so ọnụ n'aka kpalụ n'aka ọ na-adụ njikere all the time ọ na-adụ redi ịkọ ọnụ ọsịsị ndịrọ gị ọ dị ready ịkọ ọnụ and obido ịkọ dị ịfụ ha na-ene ọkọwa na ịma nọọsụ ka mgbugo ha ego ọ napụgo ha ego pụta ị na-ewetelu dos ọnụ na-ewetelu eh, maazị chinasa nweru ọnụ ị ga-emenwe ihe ọ na-eme ị ga-emenwe ihe ọ na-eme ọkwa na bụ maazị chinasa nweru na-ebodkast ị na-ezogharị gịnị ka ị na-ezogharịrị eche m na igbo odogwu eh, odogwu na ya na eh, redio biafra na-ekwu okwu gonwe na ya na saịdị gị na-ekwu Pọtụ ngwa ngwa ịnụ na maazị chinasa nweru wu kọmọn e ibido megharịba ị na-eme unnecessary rọbish. ị na-epiogharị ka ịnụ ihe ọ ga-ekwu bikọsọ dazi ọ dịka a na-agbara izu ka maazị Chinasa nwere bụ na ịgbagharị agbagharị ọgbali gị fim so ọnya ka ị na-ezogharị ka ị mara ebe afụgụda dị ị na-ezo ị na-amịgharị ọ na ịpụta ịsa n'ọnụ my people let me tell you ị kara ịpụta mee mgbe maazị Chinasa nwere nọ on air ị kara ịpụta sị my people let me chow you dazi ka o bee ego kịrịkịrị ekala ime na ebe gụba afọ ịdaghị atụ ụzọ ịnaghị atụ ụjọ buru ụzọ ị naghị atụ egwu wee buru ụzọ ngwa ngwa maazị chinasa nweolu na-anakpụ ịmakapụta bido towe ọnụ baba tosisiwe ọnụ mana ọ na-ekwu okwu ịnọ e, ka ịnọ e nwayọọ na-ege ntị ka ịnụ ihe ọ ga-ekwu bikos o nwere kọntentị maazị chinaza nweolu abụrọ gị na-apụta na soshal midia evriday na-achọ onye ị ga-ezu oshi na-achọ onye ga-akọmentị na your video ga-akwụ ụgwọ ọ nara eme our dos dị anọ not feeding on facebook ọ bụghị facebook na-enye ha nri ọ bụrụ youtube na-enye even they don't even have time for youtube and facebook na onwe ihe dị mkpa ha pụtakwuo okwu na kpuo you can neva ha many days dị ihe enunugo chi na aza nworu ifunugo na e inugolu mmadụ chike dozie mana everyday ịnọ na youtube na scam people ịkụcha asịrị iwelu esm e, e fundraising cover ya up you are just a gossiper onye oshi ka ewu you are a born criminal ama ihe ị na-eme na soshal midia bụ oshi onweghị ofu mkpụrụ ihe ikwuru bụ eziokwu ịpụtara sị na ịbụghị leader of autopilot but today ịghọgo leader ịghọọ na lida today today ịpụtago nye ọda ọ bụrụ na ịbụghị lida ka ka ị ga-esi pụta nye ọda onye na-abụrọ lida na ipob ada enye ọda otu a nnọkịta enweghị m ike inye ọda na ipob because i am not their leader mana ọ bụrụ na mbụ lida m pụta enye m ọda simon mana ese na ịbụghị lida na ọtọ pilot echi na adazi tomorrow na idina ya na ọ bụghị na elid ha na onye ọbụla na-eme ihe sọrịa wee ijizi wee hapụ ọdị nke mma ka o mebe ihe sọrịa wee iji pụta nye ọda nwa iji wee nye ọda eze na-agụ ịbata na ipob eze a na-agụgụ ịbata na ọtọpilọt eze a na-agụgụ everywhere ị nọ eze na-agụ gị ịchọrọ ịbụ eze ịchọrọ ịbụ king ịchọrọ ịbụ lida lida lida lida lida ejiri merụ gị ọgwụ lida you want to be leader onye ala meghere ibe na ego ụwa niile ụwa niile ezu oshi oshi oshi all money fundraising bụ the freedom you are fighting for you are no more talking about how to release onye ndu ihe dị afta na akwụ money how to create ka platform na-akwụ ụgwọ ka emepee kedu platform na-akwụ ụgwọ ka emepee ya irekrutuo fools ha na ya na social media na-eful around nke akịta na-asị nne je kwamiti suicide onweghị shishi onweghị idazi itinye ya aka 10 na isi ya nweta mmanụ ka eme ọ bụ onye nke a bụ ihe dazi ndị eji wee guzuo ọnụọgụgụ ka nke a bụ eji e wee guzuo ọnụọgụgụ eji onye nke na wee guzuo ọnụọgụgụ atụrụ na-eso ewu onweghị ihe eji ha eme ha adịghị mma na polisi ha adịghị na katọma anaghị eme fundraising today ha ekwu azin ha kọntributu ego ha wụrụ ha jos bụrụ atụrụ na-eso elu ka ọ bụrụkwa na ha nọ n'ọtọ pilot ndị eriri eri ewu. ụmụ okooko ịpụta ị na-akọgheri ọ bụrụ na simon skamụcha n'ọtọ pilot nkịta ị na-edifendị ọ na-enye gị shishi ọ na-enye gị kọbọ simon ọ na-enye gị shishi ọkwa ka ị na-efu ule around agbagogo na onye aghọgburu ka agbalụ o ji unu na-akachi cruise o ji unu na skamụ ọ na skamụ na na-edifendị e. ọ bụrụ na ọgụ nwapụtara oke lukat na ọkwa dis kwestion njụ dị ọda de ọkwa kịta ọ na ha eme a sị m unu ọ bụrụ na ọgụ nwa na-edifendi simon today pụtalụ na-eme ihe a simon na-eme na askamụ pepụl the same way simon si askamụ the old thing that na simon ga-asọpọtụ gị unu na-ene m ka isi atụrụ today ọkwụ na afụ gị ọ dị nke mma amalitego nke kama simon ga-asọpọtụ ọdị nke mma simon pụtada against ọdị nke mma na-egosi datana ya agaghị efolo ọdị nke mma na-egosi dat na ọ dị nke mma is inconsequential so sọsọ nyanwa bụ onye bụ azin sọsọ nyanwa bụ onye nwe ihe ọ na-eme ọ dị nke mma is a criminal but nyanwa abụrụ criminal abi why not simon ịsọpọt ọ dị nke mma ka ọ standịkwa grupu ọ dị nke mma ka ọ dị nke mma kwụrụkwa simon jụ ọkwa agwara m ụlọ simon can never be under anybody believe it or you deal with it simon ekpenta can never be under anybody. ihe ọsọkwara anya dịka ya ọ pụta na tata ọ dị nke m wee gosi gị na achọzi ịnọ ndahi ọ na-agbagharị bikos nyanwa bụ simon adọkwaghị redi ịnọ nda ọ dị nke mma ọ chọrọ ị na-abụ lida ka onye ọbụla na-anọ ndahi ka ọ na-enye ọda ka ọ na-akọmandị ọ bụrụ na afụnye <laughs> akwa agwara m iwu na-agwa ọ bụ na gị na aska m ka simon n'ọgụ welitere issue of fundraising of esn will simon support you can simon donate one naira na, na that rubbish ọ gaghị eme ọ na-afụta everybody as a thief for his mind na ọ na ọkpọwa god nke mma criminal he want to scam autopilot mana ọ na-aska m biafrans kịta anụnwa dị nke mma aghọgo criminal simon agbagharịbago ọdụgo resles ọnwa agaghị eme ya eme onweghị mgbe ka ọ nọrọ alive ka ọ dị nke mma compete ọma ọmankwe ọ gaghị ekwu adịrọ pọsịbụl a na-ekwu ihe na-agbagharị the earlier you know that simon is a criminal better for you if you don't know na you sabi nke egosina n'o ship unu na-ezu you guys are not fighting for any freedom you guys are criminal you are just criminals onweghị onweghị onweghị freedom onweghị restoration onweghị biafra restoration unu na fight for you guys are just fighting for yours okay ọ dị nke mma na kedu onye onye ka ọ na onye ka ọ dị nke mma bụ na ipob maazị nnamdị kano omere ọ dị nke mma point na ipob kịta o na whatsapp group na na pepl people die na-eme fundraising fundraising donate donate ma ndị india ma germany ma mali ma south africa all the whole country ọ nke mma nwee whatsapp group na ya onye emela ụlọ ihe a kedu onye mere unu distin onye onye onye bụrụ unu disa ọnụ ewee were ego kwere ụnụ ọnya unu na-amagharị my people on this note onye afrota taa ka afụ ya echi ka ntido because eh, i don't have much time i don't want to take much of your time but mara ama today that na autopilot they are criminals maazị there is no time maazị nnamdị kanụ wee sị dat na na dis struggle abaghị ọtọ pilot or dat na ma ahọpụtago simon ekpenta as leader of ndị ọtọ pilot na ọ bụrụzi ipob anything ọbụla ha na-eme ebe ahụ ignore them they are all criminals if you give them your money ego gị anago there is nothing and there will be nothing like autopilot not today not tomorrow not ever so if you are believing their rubbish if you are believing those fallacies you are on your own inye ha ego ga ego ga anago maazị nnamdị kano can never fight for you onwe mgbe ka ọ pụta na fight adat na inyere ọtọ pilot egogo ha lie your money he doesn't have that time because onwe mgbe o ji sigu follow ọtọ pilot ọtọ pilot anọghị na ipob on this note be warned i am warning each and every one of you ọ bụrụ dat na na ịnọ for ipob nọrụ die gona those ga-apụta na-elewasị ọnụ i am if you know where to belong jee dakpuo mmiri ọ bụrụ na ị nwaghị ebe ị ga-ebilọngụ jee dakpuo mmiri bikos unu ji dis confusion of a thing wee na-edisivu onwe unu everyday i am confused i am confused i don't know where to stand i am don't know who to believe again ala ka ị na-apụ you don't know where to believe ọkwa if you know that place ahụ ndị ahụ ọ ga-abụ ndị lọya jechafụcha maazị nnamdị ganapụta ezie ha ozi belong there ịma ndị a na-fight for the release of onye ndu belong there mana isizikwa dat na gosip karị gị mma na ị na-eje na yutubu ga na-ege gosip samon ekpenta gaa n'ilu bụta ọ bụrụ na agbacha ọsa a ga-agụ mil and ọ bụrụ na edoro pụta pụtasị na edo confuse ịmụ ihe ịmụ ihe ọ pụtara nwee ike iji afa biafra wee tụọ asị nwee ike iji strọgụl a wee tụọ asị na free as in you should know what I'm talking about ejighị dis biafra restoration egwu egwu ọ bụrụ dat niile joke with it yu ar joking with your life. yes so ka uche go dị ya ime feel that na anyị na-ayọ gị biko ma ọ bụ na anyị lack people that we lack people to join us mmọnwụ e, ihe onye nke a na-akọ gị chineke nna so my people biko eh, ọ bụrụ na ishi a bụ vidio gbaa mbọ ka ishi ya dị vidio on this note mụnwa ka na-akpọ m ada achalugo achalugo na-enwe adịgboroja chacha ada m dị kano ma ọ sọrọ gị ma ọ sọrọ gị um, onye afrịka ka que é ka emesịa